だきます。ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。キャベツを食べてます。キャベツがシャリシャリして美味しいです。人間はキャベツをちぎって食べるらしいね。キャベツの千切りもいいね。あー、幸せ。ミニゴロウはキャベツを丸ごといただきます。手に持った時に、口にちょうど入るキャベツ。もぐもぐもぐもぐ。 酸補給にもなるんだよねむずむずむずむずシャリシャリ、キャベツ美味しいな野菜の中で、キャベツが一番だよねシャリシャリシャリシャリキャベツは、ビタミンの補給にもなるから、いいよね食物繊維もあるしね ちょっと休憩キャベツを食べるのに夢中になりすぎちゃったあー美味しかったさあもっとお食べシャリシャリシャリシャリ ございまねえもう、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。